Թույս ջան, կարողա ծխես։ Ուֆ, Վազգեն, ես կհավասա չունեմ։ Մի քանի օրից մարտի 8-ը։ Վայարի փաչեմ քեզ կյանքս։ Ձերը տղփաչեմ։ Վարդուշ։ Վազգեն, ընտար վապես չխապես։ Սաղ շարերս ճղվել է, անհատը գնացել է։ Աղջի անցը տարի մարտի 8-ին չարա։ 20 դոլար փող եմ տվել։ Հող եմ գլուխդ։ Վարդուշ հատա գնացել է։ Էսը թքեմ կպցնեմ, մի 20 տարի էլ կհակնես։ Վարգեն, ես էլ առաջը հարի փչեմ։ Սպրոսներս շատացել է։ Ուրեմն մարդու ութին տեսին չեմ ուզում։ Ռոզավոյ iPhone բումբուլիկներով այդ մեկ։ Շանել դուխի։ Քչեշան հոտը որիցս գալիս։ Մի հատ կամբար մեջ էլի կփո։ Մնացածը ես կառնեմ։ Przecież na was, Wazgięcie.